Ola, imos vos contar unha historia que se titula Despois da chuvia de Miguel Cerro. Houbo unha vez un bosque maravilloso en que vivían toda clase de animais. Un día de súpeto empezou a chover. E cada vez chovía máis e máis e máis. Tanto e tanto choveu que os animais tiveron que refuxiarse na montaña máis alta do lugar. A auga rodeábaos e non deixaba de subir, así que para resgardarse decidiron meterse nunha cova. De súpeto deixou de chover. As poucas horas, algúns animais empezaron a sentir fame. Entón pensaron que alguén debería sair a buscar comida. O pequeno raposo, ben disposto, ofreceuse, pero o oso era o máis grande e o máis forte de todos debía de ir el. Mais tarde, os animais tiveron sede, pero aínda era perigoso sair. O pequeno raposo volveuse ofrecer. Os demais rexeitaron de novo a súa proposta, e unha bandada de flamengos saíu na procura de auga. Despois, os animais foron organizándose e repartiron os traballos para poder vivir na cova. Todos tiñan unha tarefa, todos menos o pequeno raposo, ao cal non lle deixaban facer nada. Ao caer a noite, unha gran lúa iluminou todo aquel acuático bosque, pero a súa luz non chegaba ao interior da cova. O pequeno raposo decidiu entón subir ao cume da montaña e daquela pensou «Sería maravilloso encher a cova de estrelas». Gabeou por unha árbore moi alta, pero alcanzalas era imposible. Achegouse a beira da auga e tentou collelas, pero eran tan só un reflexo. Seguiu camiñando e atopou debaixo dunha árbore uns vagalumes perdidos que case non podían moverse a causa da humidade. O pequeno raposo sabía como axudalos e pediulles, pediulles que o acompañasen El levaríaos a un lugar seco e seguro e os vagalumes agradecidos voaron a carón del. Dende entón, a luz non lles faltou nin unha noite naquela cova. Fin.